ದೇವ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಹಲೋ ಮಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಹೋಗೇನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಶಿಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅವನು ಐದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಅಮ್ಮ ಬರಲಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಮಗ್ನೆ ಹೋಗು ಹೋಗು ಹಬ್ಬ ನಿನಗೆ ಅಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ನಾನು ಪಾಸ್ ನೀ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡು ಹೌದಾ ನಿಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ yes yes yes yes yes yes ಆ ಬಿಡಬೇಡ ಬಾ ಅಯ್ಯೋ ಬಾ ಓ 我给。